Presented by Open Music. के हुसैन नूर डाली गोरी जदी के हुसैनूर डाली गोरी तहरा मांग में दीवाना के लाश आजू जोड़ी समसान में चक्कर में कुछ कर हम yeah. 家里。 में कुछ कर जाके अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो monetary was साथ छोड़ब अपना सोनम के बारात आबे मीठी मीठी बोलिया कैसे ले जाई केहू सोझा हमरा डोलिया केहू रोके रे गोली चाहे चल 1 अपन म्यूजिक चलो तो मारवामी माल रोता माल रोता चलो सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवे से धोता चलो सैया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 बानी ओकर बाटे मजबूरी रे ना बाबे बफा की दिल हमर दूरी रे हमर दूरी रे समझत बहनी ओकर बाटे मजबूरी रहिया जो होता चलो सहिया डुमरवा में माल रोता अखिए के अपना रवे से होता चलो सहिया डुमरवा में माल रोता चलो सहिया डुमर प्यार को के साथ करो छोरी रे करो छोरी रे रब न लिखले रहे दूनु के जोरी रे हम हाँ, से प्यार को के साथ छोरी सुनिल गम में सोता चलो सैया में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता चलो सैया मरवा में माल रोता होता चलो सही रुमारा में माल रोता चलो चलो चलो यार चलो यार चल चल सैया रुमरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक मिले ओय बुढ़े start सुनिल मर दिल इडिएट पर बोला के क्रास अब मिले डेट पर हंसुताई दिहल मौत के बेट पर बोल के क्रास अब मिले डेट पर জানা যাক খোদাই চিতা জরল হমর করি তাহারা গেট পর কোলা কেকরা সব মিলে ওই বুকে Boniari Waza presented by Open Music. आंसुओं ने मेरे सब्र से बगावत की है गम मिला है तेरी चाहत के समंदर में Tory चढ़ेंगे पार

के औरजी एहू बचपन से करिले हम गुंडा दी नहीं सुनी हम digital recording studio, Moniari Wadza.